مرحبا ترحيب واقب الحضور عد ما علت همالنا الغمام مرحبا ترحيب واخب الحضور عد ما هلت همالنا الغمام مرحبا وقدومكم فرحة وسرور عند صرح عبد الله زاد النور نور والقمر نوره جلا عنا الظلام والتهاني بالقواف والسطور لك يا عبد الله عسى افرح الدوام عبد الله المقدم يا نسل النمور يا عبيد المرجله من الانام يا الكريم الناهي الفق الجسور راعي الفزعات وبعيد البراء نسل شيخ هو نصعب الهوى الخطيماني اللي اعتلى رؤوس السنام من ذوي اهل العز من ماضي العصور المواقف ما يقصون العظام والتبارك لك عبد الله بالسرور من ام محمد رفيعة المقام ام محمد في ما بدر القدور الاصيل المترفة بنت الحشام الاصيل المترفة بنت الحشام تصيب واقع تواصل ما حلت امالنا الغمام مرحبا تطيب واهب الحضور عد ما حلت همالنا الغمام مرحبا ودومكم فرح وسرور عند اهل الطيب والروس الكرام في فرح عبد الله زاد النور نور والقمر نور جلا عنا الظلام في فرح عبد الله زاد النور نور والقمر نور جلا عنا الظلام والتهاني بالقمر لك يا عبد الله عسى فرحك دوام عبد الله المقدم يا نسل النمور يا عبيد المرجله بين الانام يا الكريم الناهي الفقر الجسور راعي الفزعات وبعيد الغرام نسل شيخ هو اصعب الامور الفطيناني اللي اعتلى روس السنة من ذوي طهران اوسع الصدور روس ساهل طالق الخرام السهول اهل العلم فالمواقف يقصون العظام والتقارب لك عبد الله بالسرور من ام محمد رفيعة المقام ام محمد فيك ما بدر البدور الاصيل المترفة بنت الحشام الاصيل المترفة بنت الحشام للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة لدى